बस एक हाँ के इंतजार में रात यूं ही गुजर जाएगी अब तो बस उलझन है साथ मेरे नींद कहाँ आएगी सुबह की किरण न जाने कौन सा संदेश लाएगी रिमझिम सी गुनगुनाएगी या प्यास अधूरी रह जाएगी झूठी है वो राहें सारे प्यार ना बड़े काम की चीज है मतलब सो तो स्माइल से उठो तो स्माइल से अंदर आओ तो स्माइल से बाहर आओ तो स्माइल से जिसकी रिलेशनशिप नहीं हुई ना उसने लाइफ जी नहीं पाई मैं तेन समझा कि ना तेरे बिना बिना लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी मैं तनु समझा कि ना तेरे बिना If you love someone, you're going to lose them. Sometime, somehow. Yes, quite possibly. But we love anyway, don't we? me.